Ciao a tutti, allora siamo qui oggi per parlare della nuova versione di Waze, appena uscita, è cambiata parecchio rispetto alla versione precedente, quindi è il caso di rivederla. Questa è l'interfaccia ovviamente principale, abbiamo, vediamo, molto tutta ripulita, due pulsanti, quindi un pulsante a sinistra e uno a destra. Quello a destra è semplicemente le segnalazioni, i report, che finalmente sono diventati a icone quindi sono molto più semplici da vedere, da, da riconoscere anche mentre si guida senza distrarsi troppo dalla guida, quindi possiamo vedere l'ingorgo, anche qua con tre icone per medio pesante molto pesante, via corsia, le solite cose che abbiamo già visto in passato. Il pulsante a sinistra ci dà un menu con la eh, navigazione, appunto i rapporti, le mie informazioni, condivisioni, impostazioni e la mm, chiusura del programma quindi navigazione abbiamo le solite cose i nostri preferiti la cronologia delle ultime località e così via i report anche qua possiamo vedere un po' di report che abbiamo um, il mio Waze con le varie emoticons che sono state anche qua rifatte, adesso sono un po' più carine, i gruppi, adesso questo solo la prima volta lo chiede, poi e qui possiamo vedere i vari gruppi dei quali faccio parte, quindi guidami, quelle che la mattina, quelle da Valseriana, tangenziali e, e via dicendo eh, ovviamente le solite classifiche, con il mio grado, in questo caso sono al massimo, se no questa barra indicherebbe il grado, il mio posto in classifica, 59esimo, bla bla, io, gli amici di Facebook oppure tutti. Social network, qui abbiamo i collegamenti appunto a Facebook, Twitter e Foursquare e il mio profilo generale, quindi nickname, eh, quanto voglio far vedere, se c'è tipping e via dicendo. Impostazioni, il solito indicazioni vocali, schermo 2D, 3D, giorno e notte, possibilità di avere i vari diversi colori della mappa, in diverse colorazioni. Um, navigazione, se voglio la più rapida la più corta, se voglio accettare gli sterrati, evitare le autostrade, cose varie. Adesso potrebbe capitare qualche scritta che non sia ancora in italiano perché appunto è appena uscita la versione nuova, quindi molte cose ancora molte. Qualche cosa può essere sfuggita, la traduzione non è ancora pronta, però diciamo non dovrebbe mancare molto. Avanzato, le solite cose, zoom automatico, secondo la velocità, secondo la distanza oppure non automatico, quindi solo manuale. Ehm, la cosa carina anche è che oltre che se si vuole andare in un posto cliccare e fare naviga, questo tasto funge anche da slide, quindi se lo tengo premuto e scorro, lui mi porta automaticamente alla modalità navigazione verso quindi senza dover, eh, evitandoci diciamo un tocco in più, che mentre si guida è sempre una cosa positiva. Proviamo a guidare un po' per vedere come va. Allora, questo qui intanto vi dico che si tratta di un iPhone 3GS, eh, il supporto è normale, diciamo è quello è quello mm, è un supporto standard eh, senza antenne, GPS o cose extra, quindi si tratta solamente adesso qua usciamo dalla rotonda ok di, mm, di quello normale per esempio adesso qua eh, ho visto che abbiamo un bonus quindi magari andiamocelo anche a prendere visto che è uscito probabilmente ho il volume basso, eh, per cui adesso vedremo di rialzarlo. Come vediamo, mentre acceleriamo la, la visuale 3D si allontana per permetterci di avere una vista maggiore sulla strada che ci aspetta, mentre quando rallentiamo, ad esempio rallento qui, zoom per farci vedere esattamente nei dintorni che cosa abbiamo. Gira a destra, poi gira a sinistra. Adesso qua mh, mm, Vediamo di cambiare strada. Gira a sinistra, poi gira a sinistra. Invece andiamo a destra per vedere come reagisce. Vedete, ci è voluto qualche secondino anche perché il GPS del 3GS da solo non è esattamente il massimo prima andare avanti lui sta continuamente provando a <laughs> calcolarci percorsi per tornare nell'altra direzione giustamente Poi gira a destra. Eh, questa volta lo seguiamo. Dicevo, come vedete nel ricalcolo è anche abbastanza rapido, nel senso ci mette qualche secondino, ma è accettabile se proprio non si è in situazioni strane. Gira a destra. La voce è disponibile sia in versione maschile che femminile per quanto riguarda l'italiano. Là in alto sulla destra vediamo un'indicazione mm, di traffico in quel tratto di strada. Questo appunto è il menu durante la navigazione normale, adesso mi fermo per farvi vedere il parcheggio. Okay. Fra 200 metri, gira a sinistra. Qui abbiamo, oltre al menu classico che c'è sempre, abbiamo anche l'aggiunta del muto, del ferma navigazione per interrompere, che è quello che faremo adesso, e degli itinerari per vedere dei percorsi alternativi. Vediamo se in questo caso non me ne indica altri, comunque eh, se ce ne fossero altri li vedrei qua sotto, oppure cliccando mappa eh, mi fa vedere la mappa con i diversi percorsi e li sceglierei da qua in basso, avrei fino a tre percorsi alternativi. Come possiamo vedere ormai i nomi delle vie ci sono, non si può più dire che, che le mappe siano scarse perché soprattutto nelle grandi città ormai è tutto a posto, tangenziali, questo è un altro utente. Posso zoomare indietro, qua vediamo un, eh, autovelox piuttosto che una segnalazione. Qua vediamo un altro utente col suo avatar e il suo grado. Anche qui a, seria, a Segrate sembra che ci sia un po' di gente. Quindi è appena è uscito da pochi giorni, provatelo, è tutto gratuito, il navigatore è gratuito, le mappe sono gratuite, la, il vocale è gratuito, le indicazioni sul traffico sono gratuite, meglio di così è difficile fare. Va bene, un saluto a tutti e spero di esservi stato utile. Ciao!